Voleteiro, voleteiro. le dale, le le gesessen und gesagt, abi. Evet, ha, her kola. Her kola kola bir de beraber kız. Tabii kız. Takım. Hocam lütfen. Evet, evet, evet, evet. Oh, gel abi, gel eh, abi. Abi, abi, abi, abi. wel gaan. Wel Kijk, dat

Então. Tá doendo. É não acredito que eu entendi, porque. Descendo. Sada. Uhum. Meu Deus. Toda. Hum. Não, não, não sabe. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí, peraí, consigo ouvir. Ah, 됐습니다. 선수 딱 붙였으면. 이렇게. 왜왜왜 왜우 파트. 아, 어, 음, 음, 음. de ouais, non, ça. C'est pas la des libertés, Ouais, genre quoi Extrêmement Dame, ouais. Ouais, quoi ça? Non, Non attends, fait quoi, Друга врага. Когда дает, но... Если подскажи. Ну, где бы мне росток? Ты мне росток. Где иду? Ну, давай.

Kırmızı abi. Kırmızı biraz. Thank you. no, fa, non so, ma quello che ha la ballerina. Prende il due, no. Ma poi la canata, che sta in dopo. Siamo l'altra di occhi là. Questo è il che cosa non parte dal cielo? Non parte dal cielo. Oh! fa la matassa? Ma noi c'erano capire, capire che c'erano che mi aiutano con l'aiuto. Ma la cosa perché non è tanto. Qua, Mm. wyrzucony tak. Dobra, to wyszło. A, kurwa, wyszło! Tego tego sobie! Co go, wysłał? Wtedy, ale blekier. Prędę. Stringa. Z tego mamy. Wtedy, smatar, ten złomy. Eee. and multiplayer. Let me double. Uh, David, go big round. Mm. Okay, this is the place. Find a way in and check the entire house. Oh, there's my own. 不是这鸭子，是我做饭。 das war's. is the same in my last. Uh, no, no, no, no, no. No, 그, 그, 나 그런 건 듣는 거. 그래서 그래서 말았어. 뭐, 그랬어, 그랬어, 그랬 또, 이렇게 보면서 막, 또. não No. não No, no, não não não não não mi não não Ho pagato la partita e no. No, ragazzi, no, così. não não não não não não stiamo não Adesso dobbiamo andare adesso. não

Vamos às fundos! Fica trabalho. que cosa lì? Thank you. Not gioco. Okay. And therefore 뭐 재밌고 에휴 왜 고울어 그래서 내가 정말 맥, 맥.

Good, good, good, good. Monster. Good, good, monster. Look my big. My bag. Uh, Ska plocka bögen och ska... Ja. Mm. 이렇게 하면 이게 무슨 없어. 여기서 이거 이거 이거랑 이런 이런 약간 Bag of food. Mamma mia, bravissimo. Ed se uso questo video a 12 mi piace. Per multiplayer. prende la macca malato è bello vedi che scritto vedete bello vedete io vedete io mi piace proprio Dai, puttana. Oh mio Dio, vedete questa segurança, segurança. Pensa avançado. É do... Pensa, né? Tá. Entrega, sério, Tá. Oh. do it all. But do it all. I believe I can fly. Check! Check! Boom! Headshot! Boom! Allah Akbar! talking. Bad boys, bad boys, what you gonna do? 그러잖아. We ik helpen. Even zelf, maar ik zit er, ik gaan er niet. Wat de fuck? Ik heb het niet. Ik heb het Ik heb het Ik niet. Ik Ik Ik heb het niet. Ik Ik 응. 아습니다 응. 깜짝 이제 뭐. ます。ご協力お願います。では、また Ok, Abdi, Abdi, Abdi, Abdi assassin. gars, ça c'est... C'est bien comme ça. Oh non. Et attends, spawn. c'est Oh, Ragazzi, a noi! Брыгай Скамя, блин, курат. Внутри на курат. 그냥 파도리 돌리네 이거 because that's it is stuff fare con la zebra le Vai, vai, vai, vai. Right there, right there. Go. Go, guys. камеру. Привет, Сап. Я говорю, что богатырь всплывает. Да, да, как. Look at the good time. Don't you like that? Look at Don't you know? Э? Юусоо сонсоо. Дэрнэ тэр. Нөгөө дэрнэ. Изаасаа. Тэр so 해 잡으려고 됐어요 가요 됐어 이렇게 이제 그래서 그거 잡았다 Pietro! Tu się na podwórzu. Ładna mi chciałbym, nie wiem dlaczego, tu będzie na możliwe. No ja byłem w Kijowie, no, nie wiem. Więc tak, co, nie wiem, session. ありがと Back. di questo videato di svezia e da fare uno spazio per pazzettare magari con la pausa non è una eh, eh eh ma non è diverso poi la magari Sbatta cazzo. Dico, una bottiglia d'acqua. No, mi cade, non vado qua. Signore, adesso non ho più fatto. perché io ho visto quella... 싸움이나 요새 월장에 저 어제 요즘 샀으면 안녕했어 여기서 말았었어 갓싸 Sonucu moda. Pietro! Che sei matto? Mm. Caccia, ma fatto cosa fa l'acqua? Perché ti aspetti, sono un desiderio. Грязный ну, дула. é Ignorece. Ma. é isso, não un vaso. I said David TV. Goof. I'm not gonna go. Come on, bro. See the boy it. Look at that, what I do. mm Marco, non puoi mangiare più. Eh, è troppo grande. Ma mamma, vieni qua, al ciambellone, che te lo mangi stasera, poi domani a scuola te lo puoi portare. Vuoi la bioscina sapere domani mi a scuola di questo ciambellone? Sì. Sì, sì, sì. Don't fare. Eh, dove? No, no, no. No, no. Non lo so ragazzi. Di non fare. Di non fare. Mm.

マクサル。Thank you. 초월! 아! 교수에서 초월! 교수 초월! 교수에서 초월! 저기 Dalle. C'est toi. Mais Et du coup... c'est euh, euh, que ellos abaten. Pues, heated slime in my mouth, and surprisingly, it tasted like fruit jelly. I wonder if I should put it into one of my dessert recipes. la 楼怎么楼怎么楼到？ Evet, iyi var dedim. You are every time. Uh, this is all the little boy. Racker. Racker. Borde bara... Ja, questa cosa è un vampiro. Vedete? Non ricordo. Non questa crema, no. Se non fosse... Non completamente... Ma... Attack tayo. Tayo chance. Quer dizer, você custa o você, você, nós vamos falando Stava a battere come un mocciolare perché non faceva più ora. Più Uh, a posso vedere...